Thank <laughs> you. мальчик деньги. О, потом и говорит. Вот так. Давай. Динь, динь, динь. Вот так. Вот угу, угу. Какие красивые Давай. шарики! Каждый Разноцветные шарики. Упал шарик? Давай, вешай. Снеговик? Попала. Давай, снеговичка вешай. Как Олечка вешает снеговичка. Я не достанусь. Елочка красивая получилась. Ой, здесь лодочки, да? Угу. Уже наш, да? Уже вечер. Да, вот тут ночь, да? Угу. Надо их положить спать. Вот так. Они будут спать везде. день. Полочка, вот это не горит зайцы. Вот это сколько? Вот это. Еще не крутит. Измеряемые танки. Надо их вот на эти штучки вешать. Вниз, видишь? Надо их, хочу они поспут, А то они проснутся. Понравилось, Оль, елочку-то наряжать, Оль? А? Оля, а? показать яйца. Оля, показать яйца. Ничего написала, сказать. Смотри, какой много. Оль. Мама. А? Я? Понравилось? Дед Морозы спят. <laughs> Сначала елочку нарядили, а теперь разряжаем. Надо эту достать, а если уже то что? А зачем снимать-то, если нарядили? Ну почему же надо их съесть? елочка горит. Это елочка утопнула. Раз, два, три, елочка горит. Мама. О, Нет. Вот это. Да. Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me. Надо, надо это достать. Я достану. Ты не достанешь. Упадет елка. Не ну, упадет. Кто ж наряжает, а потом разряжает, а? Я только подниму его свою голову. Придется снять. На. Давай. Посчитай, сколько у нас есть Три. Она не хочет школу. Не буду я ее брать. Давай я могу. Я, я просто...